Allez Néa, tu peux le faire, je crois en toi. Ça va être complexe, hein. Euh, je suis pas un excellent tueur. De plus là j'ai la... La qualité de, de, de, de, de ma framerate va descendre dû à OBS qui est encore pas super bien optimisé, je trouve, par rapport aux settings que j'ai fait. Faudrait que vraiment que je trouve un moyen d'améliorer ça, mais euh, j'ai pas encore réussi à trouver. Allons-y. Alors... On va essayer, voilà, il est très doucement. Je te vois. Gagné Alors, alors, alors, alors... Non. Tu restes tranquille. Ah, reste tranquille, j'ai dit. Je t'ai vu. Alors si je parle pas beaucoup, c'est principalement du fait que faut que je me concentre un peu pour éviter de faire trop de la merde. Comme ça par exemple, vous voyez, ça c'était de la merde en boîte complète. Alors aussi c'est parti. Faire là. Je cette... Euh, c'est très con de sa part. Mais bon. On va voir si on peut essayer de choper celui-là. Je pense en hein, Iron Glass, ça devrait être bon. Si je me prends pas les murs, bien entendu. Allez, par là, par là, par là. Voilà. J'aurais pu euh, attaquer l'autre gars, mais j'ai envie d'être gentil. Non. Reste gentil. Voilà. Oh. Quelqu'un fait du bruit là-bas. Alors déjà, première chose, on va s'occuper de ça deuxième chose, on va explorer un peu ici. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a dû essayer de passer par là. Non, juste coller séparer. C'est très con de ta part. Pourquoi il faut toujours ça Si vous avez pas balance landing, ça ne sert à rien les gars. Hein. Honnêtement, ça ne sert complètement à rien, ça vous fout juste plus dans la merde. toi tu vas là-bas. On va essayer de voir si on peut essayer de le choper celui-là avec... Euh, oui, je suis quasi prêt, quasi quasi prêt. allez, Et... Bingo Ah, que j'aurais aimé avoir un Mori. 30 secondes. On va passer par là d'abord parce que celui-là est quasiment fini. Et c'est un tout point irrecevable. Ensuite on a un deuxième je crois qui sont en train de réparer par là-bas. Je juste au-dessus. Pas très intelligent de ta part. Ah il va être plus compliqué à trouver par contre. Sauf si tu m'avais <laughs> pas laissé des marques jusqu'à l'endroit où tu étais. Complètement idiot. Allez, on va te ramener ici. up goes the weasel. Ah. No, no, it's shopping. pas très bon avec les... Je l'ai vu. Ça, c'était parfaitement stupide. Surtout de ne pas rester près de la palette. Allez, allez, allez, fais refais-moi une erreur, s'il te plaît. Genre ça. Allez, alors celui-là, il devrait être mort, je crois. Tu crois quoi là Tu crois que tu vas t'échapper Mais que nenni, mon gars Hop là. Nia, je viens pour toi. Où qu'elle est passée Elle est passée par What Bon, ça c'était moi. Mais l'autre c'était chelou quand même. Allez, boum. Et voilà. Tac tac tac. Si on arrive à la buter, là ce sera pas mal. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils prennent aucune des... Euh, Il y a plein de routes que moi j'aurais prises, que eux ne prennent pas... Non mais ça, ça marche pas, ça, ça je te le dis direct, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. morte. Je m'attarder sur lui parce qu'il est plus chiant déjà à avoir celui-là. Ah merde, je pas s'appuyer. Ah t'es cointé là, tu fais quoi Tu fais quoi C'était complètement stupide de sa part. Comme on dit, il aurait pas dû. Mais il a tenté. Ok, alors il y a bonne chance pour que la dernière chope la, la trappe. Si c'est le cas, c'est pas non plus, voilà. Ah, là Il est en remonté Pourquoi tu es remonté C'est très très idiot ce que t'as fait là. là. La trappe elle est en bas. Hein. A priori c'est ça que tu cherches là non encore beaucoup de euh, progrès à faire. Hein. Je l'admets volontiers. Et là, je devrais savoir. Et voilà. Bah, c'est pas mal ça. Je m'attendais honnêtement à pire. Hein. je m'attendais honnêtement à pire. J'ai même eu un Justiment, Perfect Killing. Bah, comme quoi. Waouh. Ah, c'était bah, en même temps, à mon niveau, hein. on pas s'attendre à ce que j'ai du grand, grand champion. Bon,